Otros podencos son los de las Islas Baleares, a los que la mayoría conocemos como ibicencos. Auténticos muelles, auténticos muelles, auténticos muelles a la hora de saltar. El Podenco es una idea muy sencilla, porque a mí me, hubiera gustado intentar de sacar desde mi galería el arte en la calle. La idea era de hacer una escultura que representaba Ibiza. Claro, el podenco es eh, la escultura perfecta porque es, típicamente ibicenco. La idea surge porque mm, eh, Patricia me habla un día y quiere hacer algo representativo de la isla, quiere hacer una pieza que puedan pintar otros pintores y ha pensado en un perro. Los podencos son eh, perros que llegan del Egipto. Es la, es la conjunción de la tradición del perro egipcio y ibicenco. Ho pensato di essere eh, una Daphne Cleopatra. Ho subito pensato allo spirito hippie di Ibiza. Spirito libero, spirito hippie, con molti colori, molti mm, bagliori. Il eh, mio progetto di arte è totalmente connesso con, quello che è Ibiza. en particular todas las paredes, que, especialmente la de Dalvila, que están usuradas por el tiempo. Find my inspiration trying to explain what there is inside creatures, inside people, inside the, the nature. That's why I put always a heart smiling inside my creatures. Que pensamos que es una idea que la que no podíamos, no podíamos faltar y, bueno, esperamos que tenga bastante éxito, que tenga difusión y que sirva para, para proyectar la imagen de Viza en el exterior.